الفكره هي باش نعملوا آه، فيديو تيزر ريفيل التيزر باش يكون فيه بون قبل ما نتعداو الغادي on a proposé euh, un rebranding pour la marque juste pour Halloween باش يكونوا الفلفولات ولا الفلافل باش يكونوا معناها دي سيتروي دي سكليت ايتترا ايتترا au lieu de dinosaures ou de bêtes من بعد باش نعملو affichage روبان فيديو teaser وليفي و street marketing وباش نعملو بارتناريا آه، مع مع سكرة بارك آه، سكرة وعميرة ضوي باهي دونك ال ال التيزر الفيديو teaser باش يكون فيها شنو بالحق رجع Ça, c'est la question, le slogan et le design qui va avec. وريفيد باش نصوروا صغار فما مخي ديناصور وهما يجريو جايين هربين يسيحوا par la suite من تالي باش نلاوهم يجريو لل food truck ولا الكاميونه اللي في بارك سكره باش ياخذوا الفلفول معناها مع من الاول جايين مفجوعين ومن بعد باش نصوروهم يجريو فرحانين لو جو سي باش يلقاو ان كيو ار كود على الكاميونه ils vont le scanner qui le scanne, il, il, télécharge l'application et scanne le QR code باش يخرج لهم الكادو نتاعهم اللي وقتها باش يتحل الباب نتاع الكاميونه ويعطيوهم الكادو سكاني لو فالفول دو فو et euh, avec euh, le slogan اللي على l'application scanner le farfoul de vos cauchemars هذه الفكره